Leo kwenye Get Info ya Stein TV na kusogezea stori zote kubwa ambazo zina trendi kupitia mitandao ya kijamii. E bwana Omalay mkali wa ile ngoma ya Soso inaendelea kufanya vizuri kwenye platform zote za kuuzia muziki, lakini siku ya jana bwana usiku, Omalay amefanya show kubwa na ngoma yake ya Soso huko Luxembourg